Ee, Sayın Zelenski'ye bir sorum. Ee, Türkiye ile Ukrayna arasında güvenlik konularına yakın işbirliği söz konusu. Ancak Türkiye'de yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu olan e, FETÖ terör örgütünün e, Ukrayna'da okul ve kültür merkezleri söz konusu. Ee, hem e, bunlarla işbirliği, bu konudaki işbirliği hem de bu okulların ve kültür merkezlerin kapatılması konusunda bir çalışma olacak. Teşekkür ederim. Görüşmelerimizde güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ terör örgütü gibi tehditlerle mücadele konularını da ele aldık. Güvenlik alanındaki işbirliğimizi daha da güçlendirme konusunu özellikle değerlendirerek bu konuda hemfikir olduğumuzu da gördük. Е, Хочу подякувати за запитання. М, е, Що стосується м, Що стосується вашого питання з приводу заборонення тих організацій, які стоять за начальними закладами на території України, ми е, з паном президентом Ee, kurumları arkasında saklanan ee, örgütlerin faaliyetleriyle ilgili biz bugün Sayın Erdoğan'la ayrıntılı bir şekilde bir ee, görüşme yaptık. Bildiğim kadarıyla söz konusu mevzu uzun zamandır Ukrayna ile Türkiye'nin gündeminde. Bugün bu meselenin ayrıntılarını aldım Sayın Erdoğan'dan ve hatta bu konuyla ilgili farklı farklı e, soy isimler var ve e, bizim iç e, servis e, başkanımıza bütün e, bilgileri iletmiş oldum. Thank you very much.